Buenas tardes, Florencia. Buenas tardes. Te veo y no te reconozco. Vistas increíbles, ni yo. La verdad estoy súper contenta, súper cambiada, me cambió la vida, porque la verdad tengo mucho más confianza. Sabe que hoy también no he descansado bien porque llegó mi tía y me fui de cena, tengo retención de líquido, hoy no es el mejor día, la verdad. Eh, normalmente no tengo tan aquí la retención de líquido por lo de anoche, más descanso que tuve. Pero bueno, este, la verdad es que ya pienso seguir con, no sé, estoy pensando si hacerme primero toda esta zona y la frente o hacerme ya terminar con los ojos en la parte de arriba porque además de, poco tiempo, ni una agujita, ni un pinchazo, tuve un poquito de picor cuando me, me, pusieron los polvos el primer día, eso es lo que yo sentí, un poco de picor y un poquito de calor. Se pinchó un poquito ese día que me dijeron se te va a hinchar más y no se me hinchó más, yo esperaba que se me iba a hinchar, y no se me hinchó más. Y ya luego tuve los polvos, que sí, que es tener unos polvos amarillos, que, no es cómodo, pero más que todo por tenerlos. ¿no? es cuestión de semanas. Ni dolor, ni quemazón. Pensé que cuando me lo iban a quitar, porque estaba todo oscurito, yo pensé que cuando me lo iba a quitar iba a tener pupas, que me parecía lo normal. Nada, nada estoy llevando protector solar con maquillaje, porque me han dicho durante dos meses, además lo tengo un poquito rojito, a pesar de que la verdad se me ha ido mucho, mucho mejorando y ya casi está del mismo color. Ha sido muy reciente, así que todavía tengo que usar protector con maquillaje para que está... Bueno, luego el cambio ha sido impresionante, increíble, la gente no se lo puede creer, ¿no? Todo el mundo me, mira y dice, ¿qué? has hecho? ¿Qué te has hecho? de verdad, increíble. Te lo pregunta la gente. Claro, es que si se nota la diferencia. Mi, mi, como que te hubieras acabado de levantar, como si hubiera estado cansada. Como si te hubiera quitado la cansada de la cara, ¿verdad? Eso. es. Eso es lo que me alegra. Eh, y yo lo, lo, veo así, además que la actitud en la vida me ha cambiado, porque hoy antes siempre parecía triste o cansada, y a veces no estaba cansado Y ahora ya, aunque esté cansada, no se me nota. <laughs> Increíble, Así que bueno, ya estoy emocionada con esto y ya quiero cambiar. Vas a seguir con más parte del Magic Max para hacértelo por esta parte, y... que se retrotrae absolutamente toda la pieza, del chac, claro. Ya viendo los resultados, vamos, ni me lo pienso. Y por el dinero que tampoco me ha supuesto a mí un cambio para nada. Es que en comparación ¿Resultados, precio? Es un café al día, lo no O sea, no me lo pienso. ¿Se lo recomiendas a cualquier persona que esté viendo? todo, el mundo está eh, eh, pensando en hacerlo seriamente. Toda la gente que me ve, porque en una semana lo que ha cambiado. Además de cuando yo me puse los polvos, tenía cita con el dentista que no podía fallar. Digo, bueno, voy a ir por o sea, a los dos días. A la DGT hacer, <laughs> tuve que hacer todo. Y fuiste con los gorditos. Sí, que bueno, que no, con las gafas. Las gafas no pasa hice, nada. Tuve que hacer la vida normal, aunque me hubiera gustado más que no me, o sea, que no me vea nadie con los polvos amarillos, pero que eso ha sido, vamos, ¿no? que al dentista alucinaba también, digo, tú has visto cuando dice, y eso, el día que yo vine aquí hacía dos días que me había, que me habían puesto los, me habían quitado eso, y dice, es verdad, nada, estabas Digo, a los dos días que me lo habían puesto los polvos. Y ahora tienes que estar sin tomar sol, en esa bueno, Ya me, ha dicho el doctor Roichet que en, un par de meses ya puedo empezar a tomar sol de a poquito para que se me empiece a quedar Además de que las partes que ya no tengo rositas está el mismo color ya de, de, la piel de antigua con, con, esta parte. Entonces a poquito ir tomando sol para que se me, para que se me quite todo. Pues solo que a la gente que nos está viendo en este reportaje. eh, les un mensaje. Se los recomiendo, bueno, primero a todo el mundo que lo necesite, que tenga alguna arruga, que tenga ojera, eh, porque realmente no hay dolor. El resultado es increíble a la semana, no hay que esperar un mes, ni dos meses, ni es de a poquito, es quitarte los polvos y ser otra persona. y además de eso, que no hay dolor, no hay hay un poquito de incomodidad, pero es mínimo, mínimo. Yo la verdad es que me quedé asombrada con eso también. Y, y, bueno, y luego los resultados que son inmejorables, inmejorables. Así que lo recomiendo 100%. Es increíble. Y luego el precio que para, para lo que dura y, y cómo queda, no, sin ir al quirófano, sin una aguja, sin nada. Increíble. Así que bueno, se lo recomiendo a todo el mundo. Yo voy a seguir haciéndome el cambiazo. Pues muchísimas gracias y enhorabuena porque has quedado guapísima. Muchas gracias. más guapa no voy a quedar.